Thank you. у ну, повестки. So дополнить пункт э, 4.1 и изложить следующей редакции. Члены комитета права голоса голос, стоящихся уполномоченных постоянно в штатной основе, замещают госслужбы Санкт-Петербурга. Пять членов комиссии права голоса голос вправе осуществлять свои полномочия на постоянной штатной основе. Основанием для осуществления постоянной штатной основы полномочий главных членов комиссии права голоса является решение комиссии о назначении на соответствующих государственных голосах Санкт-Петербурга. Копия приказа распоряжения о его увольнении, прежде места основной работы должности, личные заявления предлагают Тот закон, который, о котором сейчас говорили. По замам и по решить. Тот закон, о котором сейчас говорилось, действительно принят экономическим собранием в целом третьем чтении, он не подписан губернатором, не может знать, будет ли он подписан по себе эти изменения напрямую федеральному закону не противоречат, поскольку эта ситуация не вы. правда. То есть вы считаете, что это хороший поступок? Хороший поступок, да. Я так считаю, честно слово. Все важно. жалобы, если к жалобам по вопросам граждан страдальцев относятся 25 обращений. Обращения поступали от граждан 38, от инициативной группы проведения референдума 8, от представителей политпартии партии 5, органов прокуратуры Следственного комитета МВД и органа 34, из органов государственной власти Санкт-Петербурга 71, полномочий прав человека 8 и так далее. Основная часть обращений поступала в связи с необходимостью разъяснения применения норм избирательного законодательства, в том числе порядка формирования участковых избирательных комиссий, Формирование избирательной комиссии Мосгородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Действием бездействием секретаря избирательной комиссии Санкт-Петербурга муниципальных советов муниципальных образований Санкт-Петербурга. Запросами о представлении сведений от статуса граждан. Основные способы доставки обращений – это остается почта, 101 обращение, далее на 37 обращений через форму электронного обращения, нарочным и с подсистемой дела. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии все обращения рассмотрены в порядке и сроки, установленные в ведущем Доклад окончен. Прошу принять к сведению. Есть предложение Gracias. Э, представить более высоким наградам тех лиц, которые уже имеют на это право, там, максимально данном проекте постановки почетным знаком Санкт-Петербургской избирательной комиссии за активную работу на выборах второй степени Лебедеву Надежду Эдуардовну, заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Семенова Владимира Александровича, члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Кто за данный пропустил, ну, прошу голосовать, Единогласно тоже. Уважаемые коллеги, за активную и эффективную работу по подготовке произведен избирательной кампании в Санкт-Петербурге, наградить учетной грамотой Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Липского Павла Ивановича, члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Смирнову Татьяну Александровну, члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Центральной избирательной комиссии за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу в связи с 50-летием со дня рождения Можаева Владимира Петровича, главного специалиста управления информационных центров аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Прошу поддержать. Кто за? Прошу Что случилось? нашей миссии мне было поручено э, эм, обратиться в суд с заявлением об отмене решения муниципального совета Купчина о формировании ИКМО. Вот докладываю, что в прошлый четверг Кунзенским районным судом первой инстанции было принято решение об отмене решения муниципального совета о формировании избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в У них есть еще время на апелляцию, решение в целом сегодня подготовлено и завтра его зафиксируют мы обращались в суд, да, а административным подрядчикам, они в свою очередь обращались с ответным, со встречным иском к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, пытались отменить наше постановление, мотивируя тем, что предложенные нами кандидаты не обладают активным избирательным правом в муниципальном образовании Купчино. То есть почему-то муниципальный совет решил, что в ИКМО могут работать только жители этого муниципального образования. Откуда такая уверенность исходила, я не знаю. Ну, в общем, суд решение В продолжение сказано. Дмитрия Валерьевича, хочу сказать, что этот состав работал на 5 с плюсом. в различных э, моментах видели не знаю, 20 центра, Но ну, все когда-то начинается, но все когда-то заканчивается. Поэтому, ну, безусловно,